Bueno amigos, seguimos en esta parte, parte 8, creo, sí, parte 8 de este video, corrigiendo este modelo en Revit. Vamos a mostrarlo para los que con el error ahí de una vez del carro elevado. Vamos a corregir ese error y vamos a, a mover eso ahí que también no nos funciona en ese eso ya es un error de arquitectura, no es un error de Revit, este muro que lo tienen como un casework eh, y nos está generando es una culata, mismo que este. Estos elementos aquí son culatas que no que no tiene que manejar uno. Lo mismo acá, es un espacio, ahí ya es mal implantado el proyecto. Aquí este espacio nos está generando es una una culata y que no y, se supone que si todo el proyecto de nosotros es, todo este lote, pues ¿para qué hacen eso? No sé por qué hay un error ahí ya de, arquitectura, ya eso no, no es error de Revit, sino error de, del arquitecto. Bueno, muchas veces esto no lo hacen un arquitecto, sino lo hacen personas ahí que, que no saben. Entonces... Esto lo vamos a manejar acá porque esto habíamos dicho que es una no es cubierta sino lo manejaron aquí como una debe ser cubierta pero lo pusieron fue como como un cielo raso entonces pues hay otro error ahí y también lo habían ubicado en donde no era no ya lo vi que viene en cubierta este Dejémoslo hasta allá y este, este muro ya está bien, ya corregimos toda esta parte que se nos veía mal en geometría insertada, todo eso ya lo próximo que nos faltan otros videos es corregir la planta de primer piso y hacerla porque es que aquí no hay nada no hay diseño, aquí no vive nadie entonces pues grave son cosas que <clears throat> ya sí ya se lo hicieron render y pero no, no resolvieron el proyecto, entonces pues lástima porque el proyectico se lo merece, está bueno. Lástima que no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces vamos a, a ver aquí cómo vamos de sonido. Está bien. ir mirando todas esas cosas porque si no pierde uno el tiempo entonces aquí inclusive en esta vamos a corregir estos vamos a corregir toda esta vaina aquí que eso no es que eso es lo bueno del Revit que nos muestra todos esos errores antes de que se construya y ya no se puede hacer nada y le hagamos un daño a la ciudad y le hagamos un daño al país y a todo el mundo y a nosotros mismos también nuestra reputación es lo que más vale y como arquitectos nuestra reputación es la que más que más vale por encima de todo. Y no solo eso, sino no la reputación nomás como porque irán sino sino nuestro nombre, o sea, se supone que si estudiamos es para para hacer algo bueno de la carrera de la vida, ¿no? Para porque si no, pues para qué estudiamos, bueno, los que podemos estudiar, pues, o los que pudimos porque pues los que no pueden, pues las que pena, pues no sé. Bueno, esos son temas ahí complicados. Vamos a corregir este aquí, le ponemos acá, este acá. Sobre todo no manejar esos, estos son RPC. El otro yo estaba mirando en, en, esta imagen, yo había dicho que es un RPC, esta no es. Sino esta, esto no es un RPC, es una imagen en Photoshop. <laughs> Inclusive ahí les quedó mal cortada. Mm, ahí la embarraron pues, son errores, pero eso ya son de postproducción, eso ya son errores diferentes, ya. Error de diseño ya no es, sino, sino error de, de postproducción. Sí, en estos temas, y yo no sé, pues, que algún youtuber nos comente cómo lo maneja y, y miramos ya aceptamos ahí comentarios de todo constructivo ¿no? Porque ya habíamos dicho en otros videos que hay que respetar yo también pues yo soy muy curioso también también me meto pues con todo el mundo y pero respeto no o sea una cosa es decir su opinión y otra cosa ya estar usted humillar y decirle a otras personas y ser responsable y respetuoso eso no eso sí ya no. usted no puede dar su opinión y no tiene que no tiene que pelearle a nadie. Solo dando su opinión. Ya hicimos un cambio fuerte. Mm, aquí esa fachada, es que ese elemento ahí en diseño no nos sirve para nada, absolutamente para nada. Ya lo podemos ahí arreglar después acá. Se supone que debe ir completo porque si no se, se cae muro sostenido de nada se cae todo eso ahí son cosas lo mejor que uno puede hacer es correr ese murito correr ese murito acá ah, no se puede por lo que tenemos que alinear hasta acá a ver qué nos dice no pasa nada está aquí vamos a hacer una trampilla ahí nos dice que no sabemos qué medida tenemos entonces vamos a hacer una linecita aquí para saber cuántos son 200 y hacemos una trampilla y una, trampilla hasta acá ya sabemos que ese muro tiene 200 vamos a finalizar ahora sí lo movemos desde este punto hasta este punto eso es lo mejor que uno puede hacer y se evita problemas mm, se evitan problemas ahí después no se pongan ahí a hacer cosas raras todo eso son cosas raras de ahí un juego de cosas de ir in place cosas raras ahí que uno no sabe no entiende uno por qué hacen eso vamos a suprimir esto después lo pueden copiar si quieren ahí se nos congeló la pantalla bueno ahí seguimos seguimos en este video corrigiendo más errores y errores que se ven por todo lado en todo lado sí, esta es la idea principal pues era corregir esos errores vamos corrigiendo más errores aquí sobre todo este que el vehículo que no, no es que no lo hayamos podido corregir sino que no lo hemos hecho entonces lo mismo este está a nivel 100 ahí ya toca es esto aquí en esta vista de 3D qué pasó no refresco bien la pantalla ahí dice que está 100 pero está elevado lo que uno puede hacer es generar aquí sobre esta y si no nos dejan tenemos que cambiarle el ahora sí si no nos dejara pues, porque no nos dejara el carro en el vehículo si no nos dejara ponerlo toca editar la familia y ponerle que sea basado en el, en el otro ahí nos quedó parece parece que nos quedó bien ya lo verificaremos después y también ahorita quitamos este carro de aquí lo quitamos dice que están pickup lane damos de pickup lane y le vamos a poner este mm, no nos deja edit plane pickup lane no nos deja vamos a editar familia a ver qué sucede Visible sí, editar tipo sí, aquí está todo bien. Esto nos dice que está en inch, dejemos los milímetros. Porque todo se debe trabajar en milímetros. Eso ni lo va a escalar, ni le va a hacer nada, eso no. Aquí lo único es que ah, esas son las unidades de importación del modelo. Dos decimales, ok, ok. Listo vamos otra vez a la planta 1 y vamos otra vez a la planta 1 de este proyecto para corregir ese problema vamos a cerrar esto porque si no nos va a mostrar que este nos dice que está en planta nivel 1 o sea esta entonces lo mismo acá sí eso nos puso ya el proyecto por allá elevado Ah, es un error común y nos, toma bastante tiempo arreglarlo esto dice que si lo queremos guardar no porque este es un error común común común si está en nivel 1 vamos a la vista azul me dice que está en vista nivel 1 pero este sí no lo publica bien porque no, no, no, no, offset 0 host region no lo deja editar acá vamos a ver qué podemos hacer en esta vista 3 debería poderse ese problema aunque todavía nos sigue diciendo no no entiendo este porque si nos deja y el otro no nos deja porque tiene algo aquí en la familia está en familia este que le está ubicado sin sin que sin el este sin host vamos a editar esta que nos dice que es una familia de site nos debería decirnos también site manejémosla todo como site aquí le quitamos estudiar luz vertical vamos a ok y lo guardamos y otra vez vamos a hacer esto y le ponemos que ya no sea en ese esto nos pregunta si lo queremos guardar para este caso no esta que nos tiene que nos tienen problemas no se puede poner en el nivel 1 shadow level level 1 cancel mm. vamos otra vez a seleccionarlo y vamos a edit wordplay nivel 1 ok y no lo sube tiene que estar en nivel base pero ya en este momento sí creo que ya nos permite editar poner en este ya vale, no lo ha hecho sigue estando en el nivel 1. Es que todos esos son errores que desde un principio toca hacer las cosas bien. Si no, después está uno sufriendo, como ahorita. Lo mismo que esto. tienen que ubicarlos en de una vez en donde es ahí su sub-region tiene algún error esa sub-region porque nos dijo que está en el host en ese tipografía y no, lo mando abajo porque tiene que 1500 de esto lo que uno puede hacer es seleccionar todos los objetos vamos a ver cuál es mm, cero está bien seleccionar todos los visibles en esta vista cero Eso no tiene nos queda elevado seleccionar todos los objetos nivel 1 base si quiere uno puede ir a esa vista base a verificar que todo está bien esto lo podemos poner acá todo eso hay que diseñarlo es que el paisaje urbano también hay que diseñarlo todo hay que diseñarlo no se puede dejar nada a ver cómo lo hacen los otros no eso no se puede hay que diseñarlo porque si no el maestro el otro viene y hace lo que quiere el ingeniero bien dice hace lo que quiere entonces no eso no se puede o sea para eso estamos nosotros arquitectos para hacer las cosas como es está refrescando bien la pantalla vamos a pausar a ver y seguimos ya